lubabalo zingaphi iiblocks zakho zingaphi iiblocks zikalubabalo okay khandixelele ke lubabalo bezingaphi kuqala iiblocks zakho ngaphambili wangenisa ngaphi i-one leyo okay uthi ulubabalo ebengenanto ne so sithi not dibanisa ayingodibanisa no yima kuxolo so sithi not dibanisa dibanisa ngaphi lubabalo three zenza three okay come and jong banomnyana enalo lingafaniyo heke nale linyana elingafaniyo uemihle ebenento ezingekhoyo ne ngoku wazidibanisa nento ezingaphi emihle eziyi-two zenza ngaphi ke zenza two nantso ke okay cela uenzo aze apha kum uthando aze apha kum nolikuwe zani apha kum cela ukunika le nto ne ona ndicela ukunika le ona ndicela ukunika le okay khasibonise zingaphi ezakho ziyi-three ezakho zingaphi ziyi-two ezakho zingaphi aha eyayi ezakho zingaphi akho nto ne okay iza ke two izapha kum nanko uneento ezingaphi ezimbini uzidibanise neento ezingaphi into ezingekhoyo ne zenze zingaphi into ezininazo zonke zizonke into zenu zingaphi zingaphi zo zimbini ezi ezi zitheni azikho seyinto zabo zizonke zingaphi zimbini qha okay so into ezimbini xa uzidibanise nento ezingaphi ezingekhoyo zenza zenza two enkosi ngabuyela apha sawudibanisa ezinye ngomntu haha usibonisile mos uneento ezingaphi wena khasibonise into zakhe zingaphi zi-three sizidibanise neento ezingaphi sizidibanise nonothi zenza into ezingaphi zenza into ezingaphi zenza into eziyi-three okay iinto eziyi-three masitsho masitsho sonke sisivakalisa amanani ne three dibanisa dibanisa ntoni kaloku dibanisa not zenza zenza three okay enkosini ke hamba ke bhuti hamba ke bhuti ndicela into yam engekhoyo ngoku ke ngoku sizadlala ntoni umdlalo wethu ne sure